Essa mesa tá lotada de ouro Tô com meu copo metade de pôr Seu lifestyle já ficou pra trás Anos 90, só o racionais Tem bag de flor, sabe o que é Você sentando, tirando meu estresse Tem tema de ouro, oh, cai no meu pé Coisas na manga, jogada de mé Cê fala de mim, não sabe o que faz Tá muito louco, chapado de nine Tem filme do Blanco, junto com bando Empilando nota, não boto num banco Filme do Blanco, pesado demais Quem não acompanha vai pica pra trás Muita memória no meu HD Não esqueço tudo que você fez Com os mano da tá dois, cê não paga de louco Paga de quem nós capota no soco Mano, cê é feio, igual sabei Frente da classe, cê é pega igual pay Cry baby, cry baby Cê sabe só lei, só fala my name Cry baby, cry baby Cê sabe só lei, só fala my name Nota de 100 no meu bolso direito Foda-se as bitch que só querem falar aqui na dois só tem verdadeiro Celular tá no meu bolso esquerdo Só me liga se o papo for grana Ela quer sentar em meu dia inteiro Passou a noite e depois cê anda Eu tô empilhando Rex e Rex Pra minha bi só a roupa da Fendi Eu nem falo nada, cê sabe o que eu uso Quando ela senta me deixa maluco Meu copo tá cheio, no bolso tem ice Sabe o que eu gosto, senta demais Chapada de gin, tô de whisky Ganhando dinheiro, é assim que nós vem Tem back de flor, sabe o que é Você sentando, tirando